in a dark room I'm just sitting here waiting for you to come Waiting for the spring I'm just turns me on You're the only one who can me back My heart vibrates away ғашықпын шын ғашықпын сол адамға мен болмасам болмай сол аман ба о тәңірім неткен жан қайрылмайтын жүрек еттен бәлде қол адам ба ғашықпын қайтып оны жасалам бір алтын оның әр тал шашы маған сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам шарықтап қолым жетпес көкте күнге ақ қанат құсым менің кеткенің бе шарқырып бар ғаламды шырайына мәңгілік сені іздеумен өткенімде сарғайған сағынышты басып толық, бар үміт бар сенімді шашып болып өтермін сірә мен бұл өмірден мәңгілік қалармын мен ғашық болып Ашықпын шын, ғашықпын сол адамға Мен болмасам болмайын Соломандар, соломандар О тәңірім неткен жан қарылмайтын Жүрегі еттін бәлге Қоладандар, қоладандар я, я. Тағдырма тура келген серігім Мен бейбаққа сыйлады екен сенігім Шар басымда шаңырағым Ашықпын шын ашықпын сол адамға мен болмасам болмайын солынан ба солымын ба от тәңірім неткен жан қарылмайтын күш көп алдыңда күрсінбеш жүрегімді тыңдаш талай талай кереметтер бар мұнда ашықпын қайда бұны жасыра алам бір алдың оның артау шашымаған